Das, ist so unanständig, dass das eine Zeit lang in Posten verboten war, weil die zwei jungen Leute offensichtlich eine Nacht miteinander verbracht haben, noch im Kino. Worauf keine Soße, worauf? Worauf keine Soße, worauf? Hier die Steine haben ein bisschen Geld, worauf Soße ist es Sport? Dus Kino als aus, es in de dafür und geht's um ein Salut, worauf kann es so sehen, worauf kann kan so sehen? Wusste schon met een Mama, wusste schon met een Papa, zo met mit onze Freund van so, hoppala, worauf kan je so vooraf kan kann zo zijn, Want zijn Zähne bis aus Hot, den man Susan, mir hat's wieder mal verbogen. Groß mit Wassern schiebt man ab, worauf kleine Soße, worauf kleine Soße. Jo, wo ist der Zimmer deiner Mama, wo ist der Zimmer im Papa, wo ist der Zimmer unserer Freund und Sorgen? Hoppala, worauf keine Soße, worauf keine Soße, worauf keine Soße. schon da sind, dann spielen wir mal ein Lied von mir, das heißt Geschlafen. Anna Maria. Sie ist groß, sie ist blond, sie ist herrlich gebaut und als Loch geht's an jeden unter die Haut. Sie geht euch froh sein und sie lässt nichts aus, oder sie nimmt die sicher nie mit aus. Sie hat den Charme und sie hat den Schick, sie schaut die einmal an und du schwimmst den Glück. Erledigt das Kind probiert sein eigenes Rezept hat's noch geklebt. Bei jeder Nacht ihr, der Teufel ins Bett. Seine Augen gehen und sein Hintern ist Niet in ieder versteckt und zu Gorwand die am Hut, es Hut ganz Zweck. Sie macht die Ohren und sie gibt der Kuss, schaut der Tief in die Augen. som słów Czy wie to mimo ścian Fawosy się fryty do now. There's one tossed with me at face and das ist ein Kantus, den ich geschrieben habe. Da geht es um ein Akkordeon, um eine Ziehharmonika, um ein Quetschen, die die Mama vor der Brust tragt.